Hola, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a hablar de perspectivas. Perspectiva. El punto determinado que tienes como espectador de una situación. Desde qué lugar estás apuntando, desde dónde ves lo que sucede en tu vida y alrededor de esta. Esto es muy importante porque aunque es verdad que no podemos cambiar todo lo que pasa en el mundo y en nuestra vida, nuestro poder se encuentra en la capacidad de cambiar la forma en la cual vemos cada situación. Para lograr un cambio de perspectiva, te voy a presentar tres principios importantes. Primero, las situaciones que vivimos no tienen un significado inherente. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones no significan nada hasta que un observador las interpreta. Somos nosotros los que le damos significado a cada situación que vivimos. Segundo, no se puede ser totalmente objetivo. Es imposible no tener paradigmas y creencias alrededor de nuestros pensamientos. Estos son parte de nuestra crianza, nuestra historia, incluso nuestro estado de ánimo afecta la forma en que pensamos y le damos significado a una situación es importante saber identificar qué clase de prejuicios creamos en nuestra cabeza al afrontar una situación. Tercero, el mundo no gira alrededor tuyo. Esa es una tendencia natural de las personas. Creemos que todas las situaciones están vinculadas con nosotros. La realidad es que no es así. Muchas veces las situaciones que viven el mundo no tienen nada que ver con nosotros. El hecho que pasen en tu cabeza no significa que sean totalmente veraces. Intentemos un ejercicio. Para el siguiente ejercicio necesito que tengas papel y lápiz o tu celular para que puedas anotar. Evaluación de perspectivas. En este ejercicio quiero que tomes una situación que te haya molestado últimamente, algún conflicto que hayas tenido y que de forma breve pero puntual describas qué sucedió. Ahora que tienes la situación definida, lo que vamos a hacer es que quiero que hagas una lista con todos los personajes involucrados. Ahora, con esa lista, quiero que hagamos el mismo ejercicio que hicimos al comienzo. Quiero que describas la situación que presentaste, pero desde el punto de vista de cada uno de ellos. Haz el mayor esfuerzo para cambiar la perspectiva y para ver la situación desde el punto de vista de cada uno de estos personajes. es muy interesante cuando hacemos este ejercicio, nos invita a descubrir cosas nuevas. Quiero que repases las historias e identifiques qué estás asumiendo en cada una de ellas. Separa cuáles son los hechos reales y cuáles son tus percepciones. Si tienes la oportunidad después del taller de contactar a las personas involucradas en las historias que revisaste, sería increíble, porque podrías revisar cuáles de tus asunciones son correctas y cuáles no. Te va a sorprender cuántas veces estamos equivocados con lo que pensamos. Esto es natural. Al estudiar cualquier situación de ahora en adelante, intenta ser lo más objetivo posible y tener en cuenta los puntos de vista de todas las personas que están involucradas. Aprender a cambiar de perspectiva es un ejercicio que se aprende con la práctica. Intenta constantemente buscar formas de entender desde un punto más amplio las situaciones que vivas. ¿Esto qué te va a permitir? Te va a permitir cambiar tu historia, entender los significados de forma más favorable y darte la oportunidad de afrontar desde un punto más objetivo para poder tomar decisiones más acertadas. Gracias por andar este rato conmigo y la invitación que te tengo hoy es que cambies el significado de tu historia para que ésta te sirva y puedas construir un mejor camino para ti desde hoy. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.